Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore irreversibile riguardo ai DirectX e ai driver per la nostra scheda video su Watson 2.0 che non si avvia, non va. Quindi proveremo a fare alcune uh, cosucce che vi spiegherò oggi, quindi scaricando parecchi, ma veramente parecchi driver, sia per la nostra scheda video che per Microsoft Visual DirectX, tutti i problemi che vanno risolti per Warzone 2.0 e sperare che vanno veramente... a me Warzone 2.0 funziona perfettamente, quindi l'errore che vi esce se avete mm, cliccato questo video questo errore qua, quindi DirectX errore eh, irreversibile quindi in questo caso ragazzi in descrizione vi ho lasciato un paio di link che vi porteranno su queste pagine iniziando prima da Net Framework quello più consigliato è la versione 4.8 del 2019 questo è consigliato però questa qua è l'ultima versione quindi useremo questo Net Framework 4.8.1 poi scegliamo la nostra lingua quindi italiano se lo trovo inglese russo portoghese tedesco italiano non lo trovo il driver in italiano non c'è però qui inglese pure Italia cominciamo a scaricarlo e avviare questo driver io ovviamente ho già un Microsoft.NET Framework installato sul mio PC, farà solamente una modifica dell'installazione e faccio ripristina. installazione completata. Chiudiamo qua, passiamo alla prossima pagina, quindi su Microsoft Visual C++, qui sotto ci sono i Visual Studio, ovviamente non c'è ancora quello del 2023 perché io ho fatto una guida per installare alcuni di questi driver per risolvere un altro errore, quindi quest'altro errore che io vi parlo è questo qua l'errore che spesso esce sui giochi. Eccolo qua, come risolvere l'errore 0 xc C0007P questo è un errore che, che quando avvio, avvio un'applicazione non si avvia, quindi esce questo errore qua. Quindi scarichiamo tutti questi tre driver. Il mio antivirus me li blocca, non so perché, ma non sono neanche delle minacce. Questi driver fanno parte della Microsoft, quindi io vado a disabilitare il mio antivirus. Se a voi vi dà il consenso di scaricarli e installarli con l'antivirus attivo fatelo io lo, cioè, lo disattivo per 10 minuti 10 minuti comincio a scaricare questo scarico questo e scarico pure il per 64 anche se hai il sistema operativo a 64 bit scarica anche quello per 86 che è per i 32 bit quindi sistema operativo a 32 bit scaricali tutti e due senza che vai a vedere che tipo di sistema operativo hai basta che li scarichi tutti e due quindi vado, vado ad aprirli installa ok a me è già installato sto driver quindi lo chiudo faccio ripristina perché a me è già installato questo Microsoft Visual C++ in questo caso metto pure ad aprire pure questo faccio ripristina qua sopra ok tutti e due è necessario riavviare il computer lo riavvio più tardi. Pure questo devo riavviarlo, vabbè lo riavvio più tardi. Poi possiamo anche chiudere queste pagine che non ci servono più e poi passiamo al web install DirectX. Scegliete la vostra lingua, scaricate tutto il supporto che ci sta dando la Microsoft qui sotto se avete bisogno ci sono altri aggiornamenti per la piattaforma pure per Windows 7 ma non credo che Warzone 2.0 supporti Windows 7 il download non è partito ma adesso sì diciamo apri accetto installa Bing Toolbar che sarebbe un motore di ricerca non ci interessa, solo pubblicità eh? e facciamo fine. Ora, una volta scaricato tutti questi driver e installati, chiudiamo tutto e passiamo ai nostri driver per le nostre schede video, quindi Nvidia e AMD. Quindi per Nvidia scegliete il vostro prodotto, quindi il vostro sistema operativo anche, io metto Windows 11, metto uh, GeForce uh, eh, 1000 600, ecco la, no, notebook, questa 16 serie, 1660 super, tipo di download eh, per il gioco inglese, italiano, e faccio una bella ricerca, driver GeForce Game Rate. Io ovviamente ho già questo supporto, questo driver per GeForce Experience, questo qua, e io attraverso questo pannello posso scaricare tutti gli aggiornamenti nuovi da quando ho la scheda video da due anni faccio solo aggiornamenti e questo mi fa anche un gran bene sia a me che alla mia scheda video faccio circa aggiornamenti vedo se c'è ok dai, GeForce Game Ready più recente driver GeForce Game Ready più recente e ho già installato tutto tutti i miei aggiornamenti sono già stati installati per AMD invece c'è il supporto, tutto in descrizione ragazzi, ho lasciato tutti i link, cerca tutti i prodotti, cercate il vostro processore, grafica, grafica processori con grafica, la più Io non ho una scheda video AMD, ho solo un processore, ma visto che di processore non mi fa scaricare Hammer di Rise metto il 3006 e poi dopo lo installo e faccio invio Windows 11 dettagli del driver 64 ok questo, sia, questo è per il mio processore ok posso pure chiudere ok una volta fatto ragazzi io ho Call of Duty 2.0 su Steam quindi un attimo che avvio Steam per farvi vedere una cosa dov'è Call of Duty? eccolo qua ma ah, fare pure l'aggiornamento faccio su gestisci sfoglia i file locali ecco i suoi file locali vi dico solamente di eliminare questa applicazione e fare una riparazione e poi sostituirà questa vecchia applicazione con una nuova poi una volta fatto tasto destro sopra mostra altre opzioni proprietà compatibilità disabilità ottimizzazioni schermo intero e fate applica e poi fate ok io già la tengo messa, quindi ok, e chiudiamo tutto. Quindi i driver sono stati installati, questo errore irreversibile non dovrebbe più uscire per la nostra scheda video e sperare che tutto è andato perfettamente. Tutti i driver li abbiamo scaricati dalla Microsoft, tutti i nostri driver anche per la nostra scheda video, eh, più di questo io ho tutto aggiornato non ho problemi quindi se avete altri problemi c'è windows update quindi windows ovviamente su windows 11 ha problemi update verifica disponibilità aggiornamenti verifico se ho qualche aggiornamento da fare Non ho nessun aggiornamento, chiudo tutto, vado su gestione dispositivi per vedere se c'è qualcos'altro. Ok, questo per la scheda video, per la mia scheda video, eccola qua. Faccio già una driver, cerco automaticamente i driver e mi porto direttamente in cerca driver aggiornati in Windows Update. Come avete visto non c'era niente da aggiornare. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial su come risolvere i problemi uh, eh, DirectX, errori irreversibili su Warzone 2.0. Lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!